여러분 안녕하세요 쿠키커플 경식입니다 오늘의 몰카 순수한 쿠리코한테 욕구불만 말하기 <laughs> 솔직히 쿠리코하고 사귀면서 제가 지금까지 만난 사람들 중에서 두 번째로 순수한 것 같아요 첫 번째는 나이 오늘은 제가 구체적으로 많이 얘기를 하지 않겠습니다 욕구불만을 말하는데 디테일하게 말하면 또 그것도 또 아닌 것 같기도 하고 최근에 걸어보면 좀 변태 교장 선생님 같기도 해요 출발 출발 空気東京僕はどうしますそれと場所を決めた方がいいんでだからにはだから私たち東京でもちょっとどうか店とホテルとホテルさん、ゲストハウスとかで出ませんか結局韓国でねコスメとか自分プレゼントもらいましたから化粧品とかがいいのかキャンシックのブロマイド作るあれ上私や上私やちょっと最近急に <laughs> あいこれコっと見ながらんなやつ。 最近買いましたからあれめっちゃ似合いますね私なんか最近私に話したいことありますんこれやめてねもう最近にこれ3年前からのやつ <laughs> 最近はたチに、うん、さんほんとほんとほんとほんとはいほんとにねちょっと最近なんか話話したいことちょっと不満についてちょっとあります、ね、なんで 私たちその時にすぐ不満話すスタイルでやってきたコンビじゃん、うん、コンビじゃんカップルカップルじゃんマンダムやえなんでいつから最近最近がいつから1ヶ月ああええよ私はこれ話しても 그리고약간헨나이감가에나이고그냥진짜어뜻이가하나씩다있고토를난데난데이건나와って感じ와じゃない本当にストレートに何何の問題何について一緒に寝るじゃなくて一緒にあ <laughs> いびきあはこれもちょっめちゃうるせえんでうるさくないないもん私いびきとかえチがあるじゃんえじゃあブンブビートバックスなんてブンなん っと欲求不満がちょっとありますうっせえここ1ヶ月あれこれちょっと長い時間ありましたもので話さない方がいいかなと思いましたけど長い時間もいいあれなんか欲求不満が悪い意味じゃないやあこれがちょっとちょっともっとやってほしいかなとかこれはちょっとやめてほしいかなそんな考えがありますんで。あ本当に考えます冗談じゃないの 質問があります、なんか何回とかかな1日何回とかで問題かなにクオリティに問題かな <laughs> 何じゃけこれじゃけちゃんと話すことがそんな恥ずかしいことじゃないよちょっと恥ずかしいちゃんとチャギこんな問題というのは何が満足度かなお互いに話しませんもちろんもちろんもちろん하やや야기 数かなクオリティかなそれちょっとクオリティの問題クオリティうんクオリティがクオリティなんじゃが作るじゃないかな <laughs> 本当本当本当少ないですっていうのを話した方がいい例えばコスプレをが欲しいノーマルじゃないとかこんな場所でしたいとかほんとほんとそんなところも話しますやねんい ちゃんと話しましょう、話すがいい本当にちゃんと具体的に話してちょっとっと頑張ってほしいな何何にちゃんと何に頑張ってほしいあごめんちょっとあよとかじゃなくてはじゃはじゃみたいな本当、本 <laughs> 当。あじゃ上、えー、塩だけもあからっ <laughs> 次なんでそのおじいをみたいな だから結局なんか寝るときになんかじゃあしましょうっていうのがサインとか決めるこれしたら今日しましょうみたいなサインみたいなそれサイン例えばなんかコチュジャンチゲにボソがあったら今日しましょうとか <laughs> そうなのチャギがしたい時に恥ずかしいならばそれしていいよあ、今日ボソいいね。あ、イエスさん。じゃ私の具体的な解決策。 大丈夫ももっと体のこああこれどうやって知ってます <laughs> これ本どうやって知ってますそれからなんかいろいろんな 別にそんなそっちまで話しますよでもチャイを具体的に話さないから <laughs> まあ結局私できない曲げすああ分かった分かった曲げすじゃあこんなスタイルのってもうそんな違う、ね、